Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini gue bakal membuat cara memanipulasi efek seperti Battlefield 2042 ya Jadi sebenarnya caranya paling gampang itu kita cuma butuh wallpaper Battlefield 2042 dan karakter render Bebas mau karakter render kayak gimana Caranya kita masukkan Fusion Composition ke sini Ctrl D Ubah durasinya jadi satu frame Ini nol. Kemudian kita masuk ke Fusion Composition, Fusion tab. Oke, kita masuk ke sini Battlefield. Ya, kita tarik. Nah, kalian lihat ya, ini masih kayak nggak terlalu sesuai dengan resolusinya. Kita pakai tab resize seperti ini. Oke, ini udah ngepas ya sekarang. Kemudian di bagian karakter render kita masukkan, tarik seperti ini. Oke, nanti bakal jadi seperti ini. Ini kan kelihatan gede, kita klik transform sesuaikan oke kemudian di bagian merge kita tambahkan efek screen oke sampai sini dia karakternya sudah menyatu dengan background cuma yang jadi masalah ini kurang realistis karena apa kalian lihat di bagian wallpaper ada bagian yang terang ada bagian yang gelap jadi kita akan meminimalisir bagian terangnya itu dengan cara di bagian media in 2 kita klik control space cari namanya Fignet. Oke, seperti ini kemudian kalian klik dua nah kalian preview di sini klik fit operating mode kita ganti jadi advance kemudian bagian sentra kita ubah nah kalian lihat ya titik yang ini kalian tarik dari cari titik bagian yang terang ya terus kemudian diklik media out klik dua lagi nah kalian posisikan sampai dapat penerangan yang pas atau kalau misalnya ini masih kurang kita zoomin lagi sampai dapat yang pas Oke, seperti ini. Kemudian kita atur di size-nya, kemudian di anamorphism-nya. Oke, seharusnya sudah cukup. Kalau misalnya masih kurang, berarti kalian harus menurunkan gainnya. Kita atur dengan cara klik color corrector seperti ini. Pastikan warna putihnya tidak begitu terang ya. Kita mainkan di gain. Nah, ya seperti ini sesuaikan aja nggak terlalu nggak usah terlalu gelap banget nah kalian lihat ya kalau misalnya kalian turunin liftnya jadi agak aneh ya jadi kalian harus memainkan di bagian gamanya gen dan gamanya aja ya atau kalau mau dibikin efek kebiruan juga boleh misal contohnya mau geser ke biru dikit ya sesuaikan dengan biru yang ada di gambar kalau sudah dirasa cukup sekarang kita tinggal menghiasi sedikit lagi selanjutnya tinggal di bagian media ya sini misal anda mau ganti color corrector anda mau ubah warna jadi warna merah seperti ini oke karena dia ciri khasnya merah ya oke ini kan merahnya agak terlalu silau kita kurangin aja di G nya kemudian di bagian gamanya oke ya ini sudah jadi ya oke itulah tutorial mengenai manipulasi Battlefield 2042 di Davisi Resop. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.